ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದೇ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟಾರಿಪಾಳ್ಯ ಭೇಟಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂವೇದ ಕ್ಲಾಸು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆಜು ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಂತೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಒ ಪಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟಾರಿಪಾಳ್ಯ ಕೋದ್ರ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನ ಧಾನ್ಯಗಳು ವೆಜಿಟ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಸ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನಂದನನ ಕಂದ ಇಂದಿರನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ಬೇಡ ಬೇಡವೋ ನಂದನ ಕಂದ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಜ್ಜಿತೇನಿ ತಂದಿ ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಯಲಿದೆ ಹೊಸಿಯ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಬರ್ಸಾದೇನ ತೂ ಸಾವನಯ तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार ना हक से गुजर जाना इतना प्यार किसी से पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का ಮೌಸಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಪುಲ್ ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡು ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳದ ಬಂದ ನೀನು ಕೇಳದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ರಂಗು ಚಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನೇ ಕಂಡರೂ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋ ದಾರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಬೇಡವೆ ಸಾರಿ ಭಯವ ಬೀರಿ ನಿನ್ನ ಒಲವೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲು ನಾ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೆ ನನ್ನೇ ಮರತೇನಾ ನನ್ನೇ ಮರತೇನಾ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೆ ಕಳೆದು ಹೋದೇನಾ ಕಾದು ಕುಂತೇನಾ ಕಾದು ಕುಂತೇನಾ ಕರಗಿಸೋತೇನಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ನೂರು ಹುಡುಕಾಡತ ಸೇರುವೆನು ಇರಲಾರೆನು ನಾ ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆತು ನಡೆವ ದಾರಿಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಕುಂತ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನನೆ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಕೈಯ ಚಾಚಿ ಹೆಸರ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೀಚಿ ಮಾಯವಾದೆ ನೀನು ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೋಚಿ ಕಂಬನಿಯಂತೆ ಹಮ್ಮನೆ ಸುರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ನನ್ನೇ ಮರತೇನಾ ನನ್ನೇ ಮರತೇನಾ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋದೇನಾ ಕಾದು ಕುಂತೇನಾ ಕಾದು ಕುಂತೇನಾ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕಟಾರಿಪಾಳ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯಾಕ ಹೊಡಿಯಾಕ ಹೊಡಿಯಾಕ ಮೊನ್ನೆ ಕಲತಾನಿ ಕಲತಾನಿ ಕಲತಾನಿ ನೀನ ಹೇಳಲಿ ಮಗ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಹಾಳಾರೋ ಮಾಡೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲತಾನಿ ದೀರಾ ಹೇಳಲಿ ಮಗನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರಿ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಟಾರ್ ಪಲ್ಲಸ್ಗಳು ಕಾಯ ಕೃತೇನ್ ಮಾ ವಿದ್ಯೇನ್ ಮಾ ಸರ್ವ ಬೋಧೈತ ಪ್ರದಾನ ಮಾ ಹೃದಯನ್ ಮಾ ಯೋಗದೈತ ಮಾ ಸರ್ವಪೇನ್ ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಕೈನ್ ಮಾ ವಾಚೈನ್ ಮಾ ಪದ್ಮಲೈನ್ ಮಾ ಪದ್ಮೈನ್ ಮಾ সোহೈನ್ ಮಾ ಸುದೈನ್ ಮಾ ಇರಣ್ಯನ್ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾ ನಿತ್ತಪುಶೈನ್ ಮಾ ಯುಪುರನ್ ಮಾ ದೀತಾನ್ ಮಾ ದೀತೈನ್ ಮಾ ಓಂ ಶಿವೈನ್ ಮಾ ಮೈшವರೈನ್ ಮಾ ಶಂಭುಯೇನ್ ಮಾ ಪ್ರಣಾಯಕ ಮಾ ಸชีಶೇಕ್ರೈನ್ ಮಾ ವಾಮದೇವಾನ್ ಮಾ ಶೇಕ್ರೈನ್ ಮಾ ಸರಸಾಯತ್ಯ ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ கும் ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಟನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಟರನ್ ಟನ್ ಟನ್ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ఏళ్ళనే ಕೊಟ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಯುವ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗು ನಿನುಗ್ಗು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ನೀನಾಗು ಬಿಟ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಯುವ ಹೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೆ ಕನ್ನಡಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಸಾಕು ಹೆಸರು ಹೋದರೂ ಹುಸಿರಿರೋ ಹಾಗೆ ಹುಸಿರು ಹೋದರೂ ಹೆಸರಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ನೀನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ನೀರು ಸಾರಿ ಕೂಗು ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಯುವ ಯುವ ಯುವ ಹೇ ಯುವ ಯುವ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟ ಜನರ ಫೋನಿನ ಪಿ ಯಾಕುವ ಯುವ ಯುವ ಹೇ ಯುವ ಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ ಸೋಲಾದ್ರೂನು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಸಾಕು ಹೆಸರು ಹೋದರೂ ಹುಸಿರಿರೋ ಹಾಗೆ ಹುಸಿರು ಹೋದರೂ ಹೆಸರಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ನೀನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ನೂರು ಸಾರಿ ಕೂಗು ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಸುನಾಮಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹವ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹರವ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ